Marinette, ¿Mm? tienes que esconderme de tu prima. Si llega a preguntar si me viste pasar, dile que no me has visto. Primero dime qué sabor de helado prefiere Adrian. ¿Fresa o frambuesa? ¿Qué? No, no sé qué sabor de helado le gusta a Adrian. Bueno, era una solicitud muy sencilla, Félix. Supongo que hemos terminado aquí. ¡Esto es chantaje! ¿Félix? ¿Félix? ¿Félix, estás aquí? Frambuesa, muy bien, le gusta la frambuesa.